Astăzi este despre a intra. Uh, a intra în dicționar este a trece din afară înăuntru uh, sau a merge dintr-un loc deschis într-unul închis. Și mă gândesc la a intra într-o relație de cuplu, un fenomen pe care Gratian Sonu îl descrie într-unul din uh, conferințele lui de relații de cuplu și mă gândesc că Uh, pentru mine a intra într-o relație de cuplu este dificil pentru că Exact cum spune Dexu, este foarte greu ca dintr-un... Uh, ia uite ce înseamnă a intra, a merge dintr-un spațiu deschis într-unul închis. Deci a merge din, uh, din libertate să intri într-un spațiu închis cum e cuplu. Cum e, da, exact cuplu. Um, cred că a intra totuși într-o relație, acum am dau seama, este a reproduce libertatea, deschiderea și aici, de aici până aici, în cuplu. Tu ce părere ai? Ceau!